要坚持一个中国原则和“九二共识”，推进祖国和平统一进程，包括两岸同胞在内的所有中华儿女，要和衷共济、团结向前，坚决粉碎任何台独图谋。 共创民族复兴美好未来。七月一日，中国共产党举行建党百年庆典，中国领导人发表讲话，引发西方媒体关注。 他们称，中国领导人在讲话中不点名，对美国发出强有力的声音，警告外国势力不要阻挡中国崛起。对许多中国人来说，这是非常自豪的一天。许多西方人没有意识到中国取得了多大的进步，而且进步的速度有多快。 由于政府的政策和人民的辛勤劳动，中国在大约四十年的时间里，从一个贫穷的不发达国家变成了一个世界强国。中国实现了由站起来、富起来到强起来的飞跃。 特斯拉汽车首席执行官马斯克在社交媒体上写道：“中国取得的经济繁荣确实令人惊叹，尤其是在基础设施方面。我鼓励人们自己去看看。”英国路透社在报道中称，中国领导人在讲话中表示，中国已经实现了全面建成小康社会的目标。 美国彭博社说，中国领导人在讲话中宣布，中国已经全面建成了小康社会，这标志着中国共产党在成立一百周年时正式完成了长期以来的目标。报道指出，讲话中突出迈向繁荣强大国家所取得的进展。 美国华盛顿邮报称，百年庆典给了中国政府一个展示其权力和影响力的机会。报道称，在新冠疫情以及中国与西方国家关系恶化的背景下，中国希望通过庆祝中国共产党百年庆典来显示力量。彭博社指出，建设小康社会的目标是每一位中国领导人都坚持的。 虽然中国的人均国内生产总值只有美国的六分之一，但中国经济有望在未来十年内成为世界第一大经济体。美国彭博社指出，中国的崛起正面临来自美国及其盟国越来越大的阻力。美国消费者新闻与商业频道称，中国领导人在讲话中阐述了中国反对外国压力的坚定决心，同时表达了全国人民的愿望。 讲话称：“我们积极学习借鉴人类文明的一切有益成果，欢迎一切有益的建议和善意的批评，但我们绝不接受教师爷般颐指气使的说教。中国共产党和中国人民将在自己选择的道路上昂首阔步走下去，把中国发展进步的命运牢牢掌握在自己手里。” CNBC 对上述言论评论称，在中国与美国的紧张关系日益加剧之际，中国领导人没有指明具体是哪个国家。美国《纽约时报》称，中国领导人在中共百年庆典上对外国干涉发出警告。 讲话称，中国人民是崇尚正义、不畏强暴的人民；中华民族是具有强烈民族自豪感和自信心的民族。中国人民从来没有欺负、压迫、奴役过其他国家人民，过去没有，现在没有，将来也不会有。 同时，中国人民也绝对不允许任何外来势力欺负、压迫、奴役我们。谁妄想这么干，必将在十四亿多中国人民用血肉铸成的钢铁长城面前碰得头破血流。在两岸部分中，中国领导人特别提到要推进两岸和平统一，并坚决粉碎任何台独图谋。 在这篇于一小时的演说中，台湾问题所占篇幅虽不多，但可谓言简意赅。讲话强调，解决台湾问题，实现祖国完全统一，是中国共产党矢志不渝的历史任务，是全体中华儿女的共同愿望。任何人都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大能力。 尽管美国称坚持一个中国政策，但他并未掩饰对台独分子的明显支持。美国经常在台海展示武力，加剧了本已紧张的两岸关系。在拜登政府领导下，华盛顿加强了与台湾的外交接触，这引起了大陆的愤怒。今年四月，一个由美国外交官组成的非官方代表团访问台湾，以传递拜登的个人信号。 上个月，华盛顿召集七国集团成员发表批评中国的公报，促使中国对小集团进行反击。不久之后，大陆派遣了二十八架军用飞机。据报道，这是迄今为止最大的一次飞跃。而大陆则誓言对任何与台湾勾结、旨在破坏中国实现统一的企图作出回应。 《环球时报》总编胡锡进称，讲话内容丰富，任何胆敢欺负中国的人都会被打得头破血流，已经成为中国社交媒体上的热门话题。反华势力需要保持冷静。